What up TrueSurf? Andrew Lee here. TrueSurf is giving away 50,000 claims for the best TrueSurf trick of the month. To participate, all you need to do is upload one video at Instagram with your best gaming trick, tag TrueSurf and add hashtag TrueSurf trick of the month. Good luck to all, aloha and let's go TrueSurf. Fala galera do TrueSurf! Aqui é o Andrew LA, lembrando a todos vocês que o jogo mais irado de surf do momento continua premiando jogadores com 50 mil conchas para as melhores manobras todo mês. Para participar desse concurso, basta você postar aqui no Instagram a sua melhor manobra, marcar o TrueSurf e colocar o hashtag TrueSurfTrickOfTheMonth. Aloha e vamos pro surf!